ちょっと詰めてね、えー、スター準備してください。はい、それでは行きたいと思います。京都の皆様

queen, it's the queen! It's the queen, it's the queen! It's the queen, it's the queen! It's a creed! It's a creed! Sorry, sorry, sorry! 咋又咋？又咋？又咋？一咋？ three! Just a three! the Krishna, the Krishna, the Krishna, the Krishna, the Krishna, the Krishna, the Krishna. Vamos, corazón, vamos, vamos, vamos, こい心ひとつに絆をつなぎあっ なるはいありがとうございました愛の楽地元埼玉県の曲小鳩よさこいという曲でございました